жұғысты болсын Амин. ау иншалла амин болсын мынау көкем тиелімін беріңіздер мына тойдан тобықтай орамал тон болмай жол болады деген қадірменді ағайындар әрекетіңді жаса айналайын шабандоздар әрекетіңді жаса 2022 жыл 02-сі 22 ақпан 222 мың теңге бәрі боласыз екі жүз мың теңгені келіп аласыз қадірменді ағайын ол әрекетіңді жаса ә, дәурен палуанға тиді көкпар құдай қаласа мына исабекқа жақсы қалдың атыменен көкпарды дәурен палуан басып жүр ә, бәрекелді туырлабай дей бер палуан туырлабай дей бер турламай дей бер палуан дәурен палуан міне дәурен палуанның тақымында жүр көкпар жігіттер е мен естіп жатқаным жоқ ештеңе ділмұрат бұл жерде не аласыңдар болды шақырамыз бәрінді, естіп жатқаным жоқ естіп жатқаным жоқ қой ділмұрат әділет студиясы болса келіп әділет студиясы сұлулықтарды алып әділет естіп жатқан жоқ қой ділмұрат мына камаз оталып тұр қалдыбай естіліп жатқан жоқ мына камаз оталып тұр қалдыбай мына камаз жүрейін деп тұр ма бірдеңе тұр оталып тұр ештеңе естіп жатқаным жоқ о құрметті ағайындар әбдіжаппар атқа мін мына жердің бәрі өзің деп тұр атқа мін баруын міне марқұм исабек қажы ақсақалдың исабек қажы ақса бізге бере бер исабек қажы ақсақалдың атыменен дәурен шабандоз тастады міне атбегі міне шабандоз